finally start Ah, okay. It's your last day here in ICSA. and welcome po sa ating live on air. Ayan, welcome, welcome po dito sa ating mga listeners and viewers dito sa ating live update on. Yes, at syempre hindi magpapahuli yung ating raffle draw sa ating request pala. Ayan, so, oo, oh, oh, syempre. ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit, ulit. Uh, from the top. From the top. Kasama niyo po ngayon, si Miss Rose. Rose, sa ating bulaklaking there ngayon. At si Miriam, ngayong araw sa ating live on air. Kasi nga, di ba, may request dati yung ating mga student regarding dito sa ating mga pa-surprise. Bravo, Rose! So, yan, yan, yan. So, mga estudyante natin na nag-nag-nag You can inform your crewmate para manood, para din, no? Abangan nila yung kanilang pangalan na lalabas din sa ating Rock and Roll. Isa ka sa mga masaswerteng estudyante na mga katanggap ngayon ng ating Rock and Roll Prize Bell. Ano ba yung mga prize natin? Yes, marami ano, doon yung mga free startup class. Yan, yeah, mga mm-hmm. free, mm. free Practice ma-experience nila kung paano yung pag-aaral sa mga courses dito sa ICS. Yes. Ano ano ba yung mga courses natin na Options Pro? Okay, unahin natin yung sa mga short skill courses. No? Kasi marami naman talaga tayong mga opportunities sa ICSA. Eh. Pero syempre, unahin natin yung sa mga short skill courses. Unang-una na sadya yung sa ating computer secretarial board. So, yun ang computer secretarial course natin is more on Microsoft Office application and we will teach you step by step po, no? from the top and beyond. No? <laughs> Kasi yun talaga yung pinaka-base sa lahat. So, gusto mo magkaroon ng skills, sa paggamit ng technology, pwede, pwede kayo mag-umpisa dito sa ating computer secretarial course, which is available now worldwide through online live interactive class. So, pwede, pwede kayo, lalo na sa mga nagkakayo ng online classes, para sa kanilang training sa computer skills, pwedeng-pwede kayo dito sa ating computer sa current work. Ano pa ang training mga Yeah. And of course, hindi mawala yung ating office management. Mm. Ayan, yung bagong batch bagong batch diba? natin, ngayon, kasi ito tayo ng bagong batch for office management. Yan po yung ating um, Sunday batch na 1 p.m. to 4 p.m. So, yun, ano yung program? Yung signal na tawag lang. Ah, yung kaya nagagawin natin ng boss bayan. So yan, um, yun, yung office management natin, may dalawang bosses tayo ngayon na ano, bago, which is um, open for registration. Yung Sunday class natin na, na 1 p.m. to 4 p.m. at yung ating Friday batch na 3 p.m. till 6 p.m. So, pwede, pwede kayo mag dito para ma-develop yung skills nyo, secretarial, and managerial skills. Yes! Ayan, Hello shirt. from Jordan! Ay, Jordana. Jordana. Jordana. Kikip. Hi po, watching from Jordan nga. Yeah, from Jordan. God bless you and stay safe. God bless you and po. God po. Rachel po, no? Si Miss Jordana ba? Atin yung estudyante? Maraming guys lagi Maraming guys from Jordan. So, kung ano? kayo man, Krisa daw, or enrolled na po kayo dito. So, you can wait and ano na, join with our Rock Gold Pro. Oh, yes. po. Sa mga susunod rin natin, can be online now, then you can join our raffle. Yo, yun. So, yun. Okay. Ano pa, aside from office management? So, aside from office management, current, meron din po tayong graphic design course. Yes, graphic design course sa, sa mga in-demand, short, skill-based courses natin ngayon through online. Lalo na, no, kasi nga marami tayong mga estudyante ngayon or mga kababayan din na gustong magkaroon ng skills which is in demand ngayon. Yan po isa sa mga in demand yung graphic design course natin. Pwede, pwede kayong mag freelance graphic designer, lalo na sa maraming companies ngayon and businesses na naghahanap ng graphic designer na magda-design ng kanilang marketing ads, na kanilang logos, at saka brochures, yun, magazines, so yun, mga skills na kailangan na kailangan nyo. So, yun po is flexible schedule yung ating graphic design course at saka open na open for enrollment. So, anytime pwede pwede silang mag-enroll. Right? Uh, at may special offer din sa graphic designing po, no? So, for more details or for more information, maaari mm-hmm. kayong mag-WhatsApp number sa, uh, mag-WhatsApp message po sa akin. Yes, so ano yung WhatsApp numbers namin? Yung WhatsApp numbers tayo na plus 965 or plus 9 0917 or Pwedeng pwede kayo mag-message sa ating mga WhatsApp numbers natin. At saka kung nasa Kuwait kayo, pwedeng pwede kayo bumisita sa ating office sa Panasonic Tower. 8 floor, Manila, Kuwait City. Open na open tayo every day except Thursday from 9 a.m. till 6 p.m. Lalo lang may estudyante tayo ngayon nakahapon, no? Gusto niya rin uh, um, mag sa ating online um, online, online course, course. leadership hacks. May yes, opening yung leadership hacks and course natin, no? So, pag gusto mong uh, ah, magbalak din ng IELTS review, pero nag-aalangan pa kasi kailangan pa ng develop yung ating mga skills sa paggamit ng English, so, pwede kayong mag um, attend sa ating English um, enhancement course. Yes, ayan. So, hi po kay, ano ba to? Chef Bray Morales. Del Muro, watching from Makabola. Ayun, malapit-lapit lang pala sa Kuwait. Si Miss Griselda Tapani. Hi po, ma'am. Sabi natin si Miss Griselda. Yes, pwede pwede kayo mag-message sa sa inyong mga klase po, Miss Griselda, to be uh, here in our live update ngayon para at least na mabangan nila baka isa sila sa mga mananalo sa ating raffle draw ngayon. Yes. So, ayan. So, ano ang pa ba, Miss ating offer aside from the short film course? Yes. Aside from short film, still, I think I mentioned mga idols for you. Eh, at kasi inaila yun kasi marami tayong mga dog workers din na gustong uh, mag-take ng review before sila mag-take ng kanilang IELTS exam kasi nga nagbabalak sila mag, uh, magkaroon, saka mag-review sa ating ICES days. Kung tutulungan kayo to gate some traditional techniques, tricks, kung paano ma-reach mo inyong um, target score Doon. So yun, aside from short courses natin, yun yung isa sa mga in-demand course ngayon is yung ating UK Diploma in Health and Social Care or di, ika nga ay tinatawag natin caregiver course na open open for enrollment. Meron tayong klase ng caregiver course. Yes, meron tayong merong level 3 na merong 60 credits at meron ding level 4 na merong 120 credits. Yeah! So yun, para sa mga, mga gusto magkaroon ng um, diploma na world recognized, tested and proven na rin na ng mga estudyante natin, mga estudyante tayo pa-apply pupuntang Canada, Australia, Italy, nagbabalak rin mag-apply sa Spain, So yun, pwedeng pwedeng siyang magamit kasi ito yung credential natin is under British curriculum na siya, which is um, internationally qualified na siya, no? Or covered sa anumang curriculum, is pwedeng pwede po itong yung inyong ating um, UK diploma in health and social care. Yes. Na ano po yung pagkakataon po nila na magkaroon at natupad ang inyong mga pangarap. Oo. So, sunod so, po yung mga graduates natin na, ano, na nagtapos ng, ng health and social care natin or caregiver course. At yung iba, meron na silang trabaho sa mga target um, hospitals na ah. gusto nilang pagtrabahan as a caregiver. Yeah. Yun. Kasi lalo na ngayon, no, in demand talaga yung mga graduates which is related sa medical, ano, medical health. side. Oh, yeah. Assistance, assistance, yes na pwedeng So, most yung mga students din talaga natin nakapag-apply na sila mm-hmm. kasi mm-hmm. nakatanggap na sila ng ano ng diploma. Oh, so, kasi actually, while nag aaral sila, nag naghahanap na talaga sila ng agencies, ng, you know, companies, yeah. kung open, open for, at nag-hire ng caregiver. So, para pagkatapos sila ng course nila, is meron na silang um, yung trabaho. Trabaho. Oo. Oh, yun ang kagandahan doon. Yung meron, kumbaga, may ready na trabaho na nag-a-apply. Pero, ang kayo magkakaibigan, yun na nag-aayaan. Oo, nag-aayaan. Yan na mag-apply. Kumbaga, isang company yung in-applyan nila, di ba? Kasi may nagtatanong kami mga prospect kasi nagtatanong na na after ba ng course ko is makakanap pa agad ako ng trabaho. Um, ma'am, nag-echo, ma'am. <laughs> Ma'am Director, Ma'am, Director, oh. nag-echo e po. Ayan. Okay, okay. Ready na tayo for raffle drawdown. Ayan, we're ready for the raffle drawdown. Are you excited? Ba diba kayo? Si Miss Griselda from Kuwait. Ayun, si Miss Destiny May. Miss Destiny May. Blue heart, blue heart. We heart you po, we heart you. Blue heart, okay. Hi po, Ma'am Des. Des, Des, Des. Siya, hindi po masyado may ginang dahil sa music background. Kasi may music background may tayo, music baka pwede ano, ilaw na lang natin yung ating hmm. kasi hindi daw marinig ni Miss Chef, medyo malakas daw yung background music. Ayan, malalaman natin ngayong araw kung sino ang papalagin sa ating lucky Raffle draw! Magic natin ni raffle. magic <laughs> ruleta. magic ruleta. Ano nga yung sudden? atin? Magic ruleta. Mm, go! go. Yeah. Okay, I think we're ready na ba? We're ready? <laughs> Nantiyantay namin yung, ano, yung floor director natin. So, yung, ready na. Ready, ready na, na ba ang ating roulette? Ready na ba si, May, si Maywag ang Roulette? Ha? Nababa na yung music daw. Ayan, nababa. Yes. Okay. So, sa lahat ng mga ganang uh, inquiries ko regarding sa mga courses dito sa ICSA, huwag po tayong mag-hesitate po ah, dahil malapit na po. Ayan, okay. Okay. Okay na? Okay Pwede na? Pwede tayo mag magpalaro ng rock, rock, go. Go? Go na ba? Go na ba? <laughs> <laughs> Nagantay na kami ng aming curator para mag-move ang ating roleta. Kape-kape muna tayo. Ang mga nanonood sa inyo, magkape-kape. Para full na daw tayo. Okay. Ayan, I think... Prospero. Good idea para di na mahirapan mga nagtapos ng career mas sabay yung mindset ng idea. Yes, thank you mm. so much po, Ma'am Richard. Ayan. Mm. Ang tawag Ready sa mga blind. caller, ayan. Meron po tumatawag. Ayan. Tumatawag. Live caller. Okay, so I think ready to go na tayo sa ating ruleta. Are you ready, Miss Nandi? Yes, we are ready. Okay. One, one, two, one. Okay, ruleta. Ruleta. Go! Let's see, let's see. Sino kaya ang maswerte nating um, estudyante na makakapanalo ngayon sa ating raffle? Kasi na si May Wagam Roleta. Umikot na ba? <laughs> Umikot na ba ang ating May Wagam Roleta? Let's see. Sa mga, sa may 6,000 viewers natin dyan, please to share itong yes. ating. Yes. Para at least yung ibang sasante natin is um, magkaroon din ng idea na meron tayong raffle draw ngayon, makaisulat sa mga winners natin. Yun! Congratulations to Miss Sharon, Nyan Umay, yes, with Um, enrollment number 12110506. Kilala ko to si Miss Sharon. Miss hmm. Sharon, hi! you're watching. Hello, you're yes, watching, she, Sharon. she's enrolled. She was enrolled in computer secretarial course. Mm-hmm. Then after that, she decided to proceed to office, management, management course. And she also have a free Arabic, Arabic class. class. Yeah, because now sa pag-enroll nyo dito sa ating ISSA courses, is makaka-avail kayo ng ating free Arabic learning course. Yes, lalo-lalo na sa mga nagtatrabaho sa Middle East at gusto rin magkaroon ng um, skills sa paggamit ng Arabic language, is isa po ito sa mga skills na magigay ninyo or matutunan ninyo kapag enrolling sa ANI-ISA courses po natin. Yes, yes. tama ka dyan. Congratulations to you, Miss Sharon. Sharon. If you're watching, congratulations. So, you have a free startup class. Yeah. Please contact us for to claim your, um, prize. Yes, to claim yes. your prize, you can contact ICSA Mahabula or ICSA Kuwait City. And we have Okay. So ano-ano pa gusto sa ating mga UK Diploma courses na natin? Okay. Ayan, so natapos tayo sa UK Diploma in Health and Social Care. And now, meron din tayo ino-offer na UK Diploma in Business Management. Lalo na sa mga nagtrabaho ngayon as a manager, supervisor, yes. at magkakaroon din, gusto kong magkaroon din ng additional um, diploma or credential which is magagamit nila sa para promote sa trabaho. Pwede mm-hmm. kaya is may mga parating kasi mga opportunities minsan no, kapag nag-apply tayo sa ibang bansa. Mm-hmm. So pwede pwede ninyo itong magamit yung credential na ano niya, which is level 4 na siya, at may na muna si Dose. Pero yung 120 credits, yung 120 credits, which is above na siya sa mga ibang bansa na may required least credential tulad ng Canada kasi nag-require sila ng at least 72 units or credits ng tinatabla. So, yun po, maganda sa business uh, management. And isa din yung ating UK Diploma in Information Technology. So, itong Diploma Information Technology is flexible yung schedule. Mm-hmm. Maganda to. Yes. Diploma portion of flexible oh. ang schedule na available through online live interactive class. Hindi po, yan na po ba yung okay. Okay, so yun yung mga ino-offer natin. Actually, parang tayo ino-offer na courses sa UP Diploma, I mean mm-hmm. UK Diploma. Parang tayo mm-hmm. ino-offer din. Oh. yes. Which is pwedeng pwede kayo sa aling mga um, diploma courses natin No? if you have any questions, if you don't and uh, have any, uh, hesitate na, uh, ano, no, mag-contact dito sa atin sa ISSA at saka mayroon ka, pwede kayo mag-message sa ating comment box below para at least na ma-assist kayo ng ating mga student consultant kung ano mang course na gusto niyo. Yes, tama ka din. Kaya wag na po kayong mag-antubili. mag believe Mag-enroll. Dahil nandito lamang po kami para sa inyo, para sa yes. inyo, at matapos. Kasi may kanayo your success is our success, success also. also. So yes po, next na. Ayan. Ready na ba ang ating roleta? Roleta, roleta go! Record na. Wait. Hindi ko na lang. Roleta, go! Where is the... Inansal mo kami, ma'am. Inansal mo kami, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, yun. yung ating ruleta, magic ruleta. Continue pa ba? Ayun. Ayun. Congratulations, Miss Umaira Maruku with the enrollment number 121104223. Yun. Natago pa sa bulaklak, ma'am. <laughs> Tapos yung bulaklak ko sa ulo mo. <laughs> Yes. lang ni Miss Rose. Ang cute Okay. Ayun. Ayun. Congratulations to me from Myra. Ayan. May question tayo. Mm. Congratulations to Miss Komayla. Sasagutin natin si Miss Karen meron kayong ano no, free startup class, Miss Amara. Yes po, pwede kayong mag-message sa atin to claim your prize po. No? Then we have a question from Miss Karen. Ma'am, pwede po ba yung magpatatak sa TESDA yung UK Diploma ng Health and Social Care? Yung, ganito kasi siya, no? Yung UK Diploma in Health and Social Care natin is under British Curriculum kung saan yung credential mo is manggagaling dun sa United Kingdom. So yung TESDA natin is under Philippine, ano siya ng curriculum or under Philippine government, um, government siya. So, hindi siya pwedeng ipatatakan yung inyong UK diploma sa TESDA po. No? Kasi hindi sila related to each other. Hindi sila pareho ng curriculum po. So, hindi siya po. Kasi actually, yung UK diploma nyo, standalone na yan siya, diploma na yan siya, na pwedeng, pwedeng mong magamit gamit kahit sa mga bansa. Kailangan mo lang gawin is ipa apostil siya doon sa Department of Foreign Affairs ng London, which is um, nagpapatunay na iyong credential is legal and authentic na pwedeng, pwedeng mong magamit kahit saan mang bansa na gusto mo. Gusto mo siyang gamitin sa Pilipinas, is pwedeng pwede po. Kailangan na natin siyang ipa apostil at saka kailangan lang siya ng stamp from Philippine, Philippine Embassy kung gusto mo siyang gamitin sa Pilipinas. Yes. Kung gusto mo naman siyang gamitin sa ibang bansa, like for example no, sa Kuwait, kailangan na natin siyang ipastampan sa embassy ng Kuwait, which is, um, yun kasi ang nire-require ng bansa, no, na kailangan may stamp nila para magamit mo within their country. Sa iyo. Sana po ay nalinawan po tayo sa ating Uh, si Miss Karen, magkano po ang magpa-apostille? So after na po matapos yung course ninyo, no, at saka yung mga assignments nyo is pass na or nakapa, nakapas, nakapasa na siya sa sa ating um, verification, yun po, ready na yung credential ninyo, printed na siya dun sa ating awarding school sa London, yan po, ready na siya for apostille. Yung apostille processing natin is nasa 40k po yun siya. Okay? So, yun po. Shoulder ng student. Yes ano? po, shoulder lang ng student. Yes po. Kasi, katulad din natin na pag nag-graduate tayo sa college, sa atin sa Pilipinas, or yung mga high school credential natin na gusto natin gamitin sa ibang bansa. So, syempre, tayo gagastos nun para mag-process ng apostille doon sa Red Recall or Red Recall na tawag red sa Pilipinas dati. Pero ngayon, apostille na rin yung tawag sa atin sa Department of Foreign Affairs of Philippines. Uh-huh. So, yun. So, kayo po yung mag-shoulder nun, ma'am, ha, ng processing fee for those authentication tulad ng apostille at saka attestation. Yes. Kasi hindi yan siya included sa course niyo kasi you have an option na um, kayo magpo-process or, or yung school on your behalf ang magpo-process po ng mga application. Okay? So, yun po. Okay? Yes. Thank you makalikam na paliwanag ni Mang <laughs> okay, next na tayo sa, okay. o kasi excited na silang marinig kung sino pang susunod na winner dito sa ating raffle draw. So, we're gonna ready? Go. Roleta, go! Para tayo mga ano, fairy godmother ka pa, mas may hair, may nakawalang blocks. <laughs> Ang cute lang. Inanong pa. I thank you po. Yung 40K dito sa apostille attestation na po. Eh, hindi po. Ano lang siya, um, apostille. Actually, kasi ang pinaka-importante sa lahat ng processing is yung apostille niyo. Kasi yung attestation, you can do it by yourself. Hmm. Kahit saan mang bansa kayo. Kasi pwede lang kahit saan mang bansa kasi meron embassy state yung mga bansa, no? Like sa, um, sa Kuwait, meron tayong mga embassy na Philippine Embassy, may Embassy, may Embassy. So, pwede, pwede nyo gawin yung attestation by your own self, no? So, mm-hmm. pwede niyo na lang i um, so credential nyo is apostille kung hindi pa kayo decided kung saan bansa nyo gagamitin. Yan. So, meron tayo another question kay Miss Margie Cabanti. Yes. Most welcome, Miss Karen. Anytime po, no? Pwede, pwede kang mag-send ng uh, inquiries para sa inyong katanungan sa course ninyo kung paano process. Okay? Yes. Ayun, congratulations! May lumbas na <laughs> winner! Ayun, oh, may wala kayong winner natin. Congratulations to Miss Aliyah Ashraf Muhammad. That is oh, student of Graphic Designing course with enrollment number 12199 1219973 congratulations to Most welcome po, Miss Karen. Think, congratulations to Miss Aliyah. Yes, Miss Aliyah, you can message us to, um, yes, to claim your prize for this free startup class. Yes. Mm-hmm. Yes po. Sino pa yung may katanungan? Miss Margie, then Calio, Kabanting. Pag pera sa Saudi, magkano po? Yung sa course fee ba ng, ano, ng caregiver course? Yeah. So, i-convert lang natin mm-hmm. siya sa, uh, ano, may mag-message, ma'am, pwede niyo po kami yung WhatsApp number po, ma'am, para masandan po na rin mm-hmm. ng details po regarding sa inyong... Of course. Of course. Of course. Oo, <laughs> <laughs> ah, ah, yes po. So, ano basta yung mag-reply sa inyo dito na, uh, wait lang po. Reply ka ni Miss Sa likod ng camera. Sa likod ng camera. Yun. <laughs> Ayun, taga-Saudi si Miss Margie. Yeah. Actually, Miss Margie, marami tayong suzante dyan sa Saudi, no? Oh. Lalo na sa mga short skilled courses natin at saka diploma courses natin. Then si Sir Archie. Sir Archie. Sir Archie na nagtapos din ng diploma course natin. So, si Miss Janelit Pantuas ng Business Management, UP Diploma in Business Management. Yun, marami-rami tayong mga suzante dyan sa KSP. Huwag ka mag-alala ng Margie kasi legit po tayo. Uh, kasi yung man katanungan, siyempre, di ba, kapag uh, gusto natin mag-enroll through online, siyempre, doon talaga yung hesitation. hesitation. Kasi eh, siyempre, lalabas ka ng pera. Kailangan, malaman mo na yung pera mong puntahan is um, legit siya at saka hindi ka ma-scam. Di ba? So, and then talaga yung doubts. Yeah. Magkakabisiman pala. Ayun. <laughs> So, so, ito po is um, with us kayo na itong ICSA is um, tunay po siya at matagal na pong tumutulong sa ating mga kapwa OFW okay. na mag-develop rin ng kanilang skills at magkaroon ng diploma kahit nasa abroad. Because ISIS, I understands, no, yung mga OFW natin is nag-sacrifice tayo ng ating pag-aaral sa Pilipinas, naputol yung pag-aaral natin kasi kailangan mas nuna natin yung pangangailangan ng family natin to gain more bigger ano no um, salary para ma-provide And of course, don't forget to, ano yan? ano nga yung talaga yun? Hashtag, hashtag, ano, sanya. Yun! Nagtago tayo tagal niya. Yun, meron tayong tagal Hashtag proud, proud to be exanyans. Yan. So, wag mo na kanya, every na magpo-post tayo, ganyan. Yes, you can use the uh, hashtag. Hashtag. Hashtag. Hashtag, hashtag Exanyans. Exanyans. Yun, yeah. Proud to be Proud Exanyans. To be exanyans. Yung mga graduates natin dyan sa, ng EXA, so you can have the tagline hashtag EXANIA. Proud to be, di ba? Yes, proud to be. Especially sa mga students natin ng ICSA, no? Huwag po natin kalimutan every time na magsiselfie tayo. Ayan, ah, <laughs> di ba? Ayun. Proud to be EXANIA, di ba? Habang kahit nasa abroad, nagkaroon ng ah, certificate or uh, diploma, skills, di ba? Yun na. O, sunod na tayo na kasi nagkakaroon sila ng ah, Okay ready. Roleta, go! Narinig ko yung boses. Ako rin Um, um, mega love shout out to Miss Bats. <laughs> mega love shout out. Mega mega love. Mega mega love shout out. Mega mega love shout out to our, ano lang, Ayun. Congratulations to Ms. Malu A. E. Caparos, oh, student of Computer Secretarial course with enrollment number 1211023. Yan. Congratulations. Right. And si Miss Mar, si Miss Malu Caparos mm. is enrolled for Computer Secretarial. Mm. At saka ko, ay, caregiver course. Caregiver. Kasi nagdalawang courses Miss Malu. Actually, nagsimula siya sa computer secretarial kasi nga, plan niya kumuha ng diploma course. Kasi nga, mm-hmm. isa sa mga skills or qualifications ng um, caregiver students, kailangan alam nila kung paano gumamit ng online applications. Kasi lalo na sa paggawa pag-answer ng activities, mm-hmm. paggawa ng assignments, kailangan niyo ng skills sa paggamit ng Microsoft Word, PowerPoint, PowerPoint. kasi gagawa kayo ng presentation doon. Yes. So, may advice sa mga estudyante pa na hindi pa masyadong marunong sa paggamit ng computer applications, functions, yon mas maiging magsimula muna tayo sa computer, computer secretarial forms. Tama. Para maintindihan natin yung paggamit natin sa computer. Mm-hmm. Yes. Next, Make a love shout out to Miss Malu. Hey, Kaparos! <laughs> Congratulations! Pwede, pwede niyo po kami mag- Okay, ako. Teta, go! Go! Nalagsis yun. Hindi naman Kasi natupay Ayun. Diba? Realize na siya. Ayun! Congratulations to Sir Romel toured rules of um, um, graphic design course with enrollment number 121993. This role is director, you can hear the word. Yes, director can make a love shout out to Miss G. Thank you to Miss <laughs> <laughs> Congratulations, to Mr. Romel! If I'm not wrong, Mr. Romel ba yung dat na interview? Sa Hindi ko alam, baka siya ngayon. Taga oh, UAE ito, tama po ba? Sa ba? Oh, siya nga. Oh, correct me if I'm wrong, if it's Mr. Romel, ng UAE. If you are watching. If you are watching po, congratulations. Pwede, pwede nyo kaming ma-message para maklaim po yung inyong Um, ano lang, um, yung, ay, AutoCAD pala yung sinter. Ay, AutoCAD pala. Baka ibang Romel. Ibang Romel. Yeah. yeah. So, pata kasi si Romel yun. Eh. Yung magiging Ito ang graphics designing si Mr. Romel. Magka, magkapangalan. Yes, Mr. Romel, you can message us to our WhatsApp number para reclaim po yung inyong free startup class na prize. Yung mga numbers type yan sa description. Uh, ah, sa baba. May meron ba dito sa baba? Sa baba. Ayan din. Meron. Hmm. Yan, pwedeng pwede kayong mag message sa atin. So, next na. Next. Ruleta, go! Mga ilang winners kayo. Ten. Malakas na microphone natin, no? Oh. Narinig ba sa pag-building? Parang hindi. Nalakas kasi ng boses ni Mistro. Ako talaga yung nagsasalita. kasi hindi ko naririnig ko yung sarili ko sa buong building. ba? <laughs> Uy, talagang kinilala. Uy, talaga na. Hindi. Siya pa rin si Sir Romel. go. Yun. Watch for a chance to win. Yun. Ay, Sir Bravo, bro. Ngayon lang yan. Sa RCSA, your partner. in success. <laughs> Hashtag proud to be Exanyan. Yun. Sino kaya yung next winner natin? Nasaan? One. Congratulations to Ms. Rosaline Froilan Sale of Computer Secretarial Course with enrollment number 121105336. Congratulations to Miss Rosaline. Mega mega love shout out to Miss Rosaline. Kapalit ka pangalan kayo. Oh. Yes, good. So, comments ah, na po kayo na to playing your pride. Yes. Next, until, until ah, ba tayo? So, last four winners na lang. So, roll letter, go! Wala. Kapag narinig ka. <laughs> ka. Sabi, hindi ko na yung naka-on yung mic mo. Oo, nalala lang. Yung ang aming director. Yes, para po sa ano, spam bubble ng ano, caregiver po. No? Yes, pwede ba yung pwede pa bubble. Kasi end of, end of the month, ilang meetings. Eh, ano pa lang sana, nag-startup class pa lang sila last Sunday. So, pwedeng pwede pa kayong mabol para maging isa sa mga grupo natin ng caregiver yeah. na magsimula na kanilang caregiver course. Lalo na kung target ninyo, Yes, makapagtrabaho sa ibang bansa tulad ng Canada, Australia, is pwedeng-pwede po yung automatic diploma course. Congratulations to Miss Crustable Diana Pinto of IELTS Review for oh. Students. Yes, with enrollment number 1211036. Oh, wow. Yes. Congratulations, Congratulations Miss Cristobal. Yes. pwedeng, pwedeng, um, sorry. You can message us at our WhatsApp number to claim your prize. Congratulations once again, Miss Constable Diana. Yes. Yes, ayan. Congratulations. Miss, Miss, Diana was in one of our IELTS for students. Yes. Princess Joy Flores is Hello. launching book Yes, one of our student consultants. Shout out to you, Miss Princess Shout out, mega mega love. Shout out doon. um, uh, mega love. Shout out. okay, ayan. Yes, go, Ruleta. Go! Yun! Kasi nga may mga humahabol tayong mga estudyante ngayon no, na mag-enroll humahabol for computer secretarial. May humahabol din kanina umaga. She yes. is ready na nag-enroll siya for, for our caregiver course. Yes! Pwede din siya mag-enroll sa ating yes. level 4. Pag dalawang, dalawang level yung i-enroll niya, level 3 at saka level 4. Kasi kasi niya um, magkaroon agad ng diploma, which is pwedeng-pwede niya mag-advocate sa mga bansa yung plan. So, yun. Pwedeng-pwede kayo ma, ano, yung mga graphic designing, um, din naman, graphic designers, um, design course natin. So, pwede-pwede. Yun. So, next. Okay, go! Okay. Roleta! Go! Okay, sino kaya ang sunod nating winner for our raffle? Wow. Yun, sino kaya ang ating maswerte? Kasi last three na lang. So, sino kaya ang pinaka-lucky dyan sa kanila, no? Yung kasampu natin. So, yun. Sana. Sana yung ating operator. Ayun, oh, may... Kasi, no, may bisita tayo. Medyo nagalaw sa Badger yan. May sa ating, sa ating para sa ating mga kolehiyo, para sa W. Ayan lamang, nagalaw shout out. Ayan, what? Kung gusto niya kulenyo, para sa hanapin nyo lang siya. Hanapin nyo lang siya. May bisita tayo ngayon. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, Congratulations to Ms. Jennifer B. Magtrayo, Office Management Course, with enrollment number 12110394. Congratulations! Mega mega love shout out to Ms. Jennifer B. Magtrayo. If you're watching po, no, you can message us on our WhatsApp number sa of ICSA admin's number para ma-claim yung rate ng prize for this raffle. Graduation. Oh, pwede kang magpa, ano, pwede kang mag, uh, start up oh, sa ano, course natin. Malalaman natin kung ano Yes, ganyan natin sila ng free startup Yes na yes. So yun, another. Another. Last, last two. Last two. Yes. Okay, Roleta. Go! go. Yun, ba't sa go? <laughs> go! Go! Roleta, go! Nasa? Ha! Okay, yes. Ayun, si... Oh, wala pa. Wala, wala go. Wala ta go. Asan si ating mahiwagang Rosa? <laughs> oh. Kasi kasi malalaman. Ang tinatakpan ka talaga kung nalaman mo. Okay, para kang nakatungkol sa flower. Ayun, congratulations to Miss April A. Adonis with enrollment number 12110. Zero, four. Oh my God. 121104724. Talagang oh. Yun, congratulations to Miss April A. Adonis. Mega mega love shout out. Mega mega love shout out. okay. Oh, yun. Sila yung pinaka-last. Yes. But last. not the, but the luckiest. Yeah, but the luckiest. Saka yung luckiest. Ready? Roleta, go! Yun, kasi, wala lang kasi sila. Sabi ko kasi baka makakalalasan. Yan na, go! Rolanda! Go, go, go, go! Meron na. Meron na. Wala pa. Ayun! Ah, ah, late para sa akin. yung, yung internet signal. <laughs> Congratulations to Mr. Jasim Khan of Graphic Designing course with enrollment number 1219885. Congratulations to Mr. Jasim. They can message us and um, claim your prize for this free startup class. So you can message us with our admin number plus 965-938-028-504 or plus Yes, yes, yes. Then we are open here in Panasonic Tower every day except Thursday, Thursday from 9 a.m. till 6 p.m. Yes. So we're located in Yeah, we're located in Malayang City, Panasonic Tower 8 floor at performance our day off. Kung kayo ay available this coming Friday, pwede kayo bumisita dito sa yes. ICSA to enroll. Yes, yes, yes. So, pwede, pwede ha? Um, yun, pili at mag-enroll ng inyong course. Yeah. So, no, limited, mga, ilang days na lang tayo, no? Uh, so, it's five days left. For sa for the August offer. So, yes. yun. Yes. Ayan, meron pa lang natin. Apo. So, sa mga nanonood natin mga estudyante at mga klase na mga nananalo sa ating raffle draw. una muna congratulations to Miss Sharon Yamsoka with enrollment number 121100506. Congratulations. Then, to Miss Umaira Manuhan of 121104223. Congratulations also to Miss Aliyah Muhammad with enrollment number 12119973. Congratulations to Miss Malu Caparos, Mamalu, with enrollment number 12110233. Congratulations also to Mr. Romel Cruz with 1211, sorry, 121990 enrollment number. To Ms. Rosalie Froilan, congratulations with enrollment number 1211056. And Ms. Cristobal Pinto of 1211034, enrollment number. Ms. Jennifer Magtayo, 1211034. And Ms. April E. Adonis with enrollment number 121104472. And last but not the least, Mr. Justin Han of 12119885. Congratulations! Yes. Congratulations po po sa ating top 10 sa raffle draw. Yun, congratulations! And yon sa mga mag-enroll sa mga ICSA courses, we are open for your enrollment. Yes po. Yes, yun. Yun po. Ito po, kasama niyo muli sa ating um, live on air. Yes. <laughs> Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. And salamat din sa mga nag-share. Yes po. So, yun po. Kasama niyo muli, Miss Tim and Miss Rose na nagsasabing ICSA, your partner in success. And, and are proud to be Isanya. Beautiful. See you ulit po sa ating live update. God bless you all and see you next Yes, bye-bye.